कार्तिक आर्यन और कृति सेनन आजकल अपनी फिल्म लुका छुपी को लेकर सुर्खियों में है दोनों की फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है अब दोनों का वीडियो जो सोशल मीडिया पे सामने आया है उसे फैंस बार बार देख रहे हैं दरअसल लुका छुपी में अक्षय कुमार की फिल्म अफलातून के सॉन्ग पोस्टर छपवादों का इस्तेमाल किया गया है तो कार्तिक और कृति इस गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही पीछे से अक्षय कुमार भी आ जाते हैं और तीनों और मस्ती के साथ डांस करने लगते हैं इस वीडियो को फैंस